नमस्कार म धर्मेन्द्र पाठक आजको यस भिडियोमा हामी SE e e question model set science लिएर उपस्थित भएका छौँ जसमा हामी ग्रुप ए बी सी र डीमा आउने क्वेसनहरूको बारेमा डिस्कसन गर्छौँ सबभन्दा पहिला ग्रुप एबाट क्वेसन हेरौँ जसमा जम्मा फिफ्टिन पन्ध्रवटा क्वेसनहरू रहेका छन् प्रत्येक क्वेसन एक मार्कको दरले टोटल मार्क फिफ्टिन पहिलो क्वेसन रहेको छ गुरुत्व बल भनेको के हो वाट इज ग्राभिटी जसको एन्सर रहेको छ the force by which earth or heavenly body attracts another body towards it centre is called gravity वा पृथ्वी वा अन्य ग्रहले वस्तुलाई आफ्नो केन्द्रतिर तान्ने बललाई गुरुत्व बल भनिन्छ अर्को क्वेसन रहेको छ बी नम्बर नवीकरणीय शक्तिको स्रोतको दुईवटा उदाहरण दिनुहोस् give two example of renewable source of energy यसको एन्सर रहेको छ two example of renewable source of energy are solar energy hydro electricity नवीकरणीय शक्तिको स्रोतको उदाहरण सौर्य ऊर्जा र जलविद्युत अर्को क्वेसन रहेको छ सी नम्बर विशिष्ट ताप धारण क्षमतालाई परिभाषित गर्नुहोस् डिफाइन स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी यसको एन्सर रहेको छ amount of heat energy needed to change temperature of 1 kilogram substance by 1 degree Celsius is called specific heat capacity. वा एक किलोग्राम वस्तुको तापक्रम एक डिग्री सेल्सियसले बढाउन चाहिने तापलाई विशिष्ट ताप धारण क्षमता वा शक्ति भनिन्छ त्यस्तै अर्को क्वेसन डी नम्बर रहेको छ हिटिङ एलिमेन्ट भनेको के हो what is heating element the conductor which convert electrical energy to heat energy is called heating element वा विद्युत शक्तिलाई ताप शक्तिमा परिवर्तन गर्ने वस्तुलाई सुचालकलाई हिटिङ एलिमेन्ट भनिन्छ नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ लेन्सको सामर्थ्यको परिभाषा लेख्नुहोस् डिफाइन पावर अफ लेन्स यसको एन्सर रहेको छ converging or diverging power of or capacity of lens is called power of lens लेन्सको केन्द्रीकरण वा विकेन्द्रीकरण गर्ने सामर्थ्यलाई लेन्सको सामर्थ्य भनिन्छ अर्को क्वेसन रहेको छ त्यस्तै एफ नम्बर म्यान्डलिपको पेरियोडिक नियम उल्लेख गर्नुहोस् स्टेट म्यान्डलिप्स पेरियोडिक ल यसको एन्सर रहेको छ physical and chemical properties of elements are periodic function to their atomic mass तत्त्वहरूको भौतिक तथा रासायनिक गुण तिनीहरूको परमाण्विक भारसँग कार्यस्वरूप हुन्छ त्यस्तै क्वेसन नम्बर जी रहेको छ संयोजन प्रतिक्रिया भनेको के हो what is combination reaction answer रहेको छ the chemical reaction in which two or more reactants combine to give single product is called combination reaction वा त्यस्तो रासायनिक प्रतिक्रिया जसमा दुई वा दुईभन्दा बढी प्रक्रियारतहरू मिलेर एउटा प्रतिफल दिन्छ भने त्यसलाई संयोजन प्रतिक्रिया भनिन्छ अर्को क्वेसन रहेको छ एच नम्बर पानीको रासायनिक सूत्र लेख्नुहोस् write chemical formula of lime water यसको एन्सर रहेको छ लाइम वाटर क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड सिएओएचको होल टू चुन पानीलाई सिएओएचको होल टू लेख्छौँ अर्को क्वेसन रहेको छ आई नम्बर सन्तृप्त हाइड्रोकार्बनका दुईवटा उदाहरण लेख्नुहोस् write any two example of saturated hydrocarbon जसको एन्सर रहेको छ two example of saturated hydrocarbon are methane CH four and ethane C two H six दुई वा दुईवटा सन्तृप्त हाइड्रोकार्बनहरू मिथेन र इथेन हो अर्को क्वेसन रहेको छ जे नम्बर रेशम किराको जीवनचक्रका कुनै दुईवटा अवस्थाहरू लेख्नुहोस् write any two stages of life cycle of silkworm यसको एन्सर रहेको छ the two stages in life cycle of silkworm are here all stages are given egg larva pupa and adult you can write any two from them रेशम किराको जीवन चक्रमा फुल लार्भा प्युपा र बेसको अवस्था हुन्छ अर्को क्वेसन रहेको छ के नम्बर प्लाज्मा भएको फाइब्रिनोजेनको मुख्य काम लेख्नुहोस् यसको एन्सर रहेको छ वा the fibrinogen present in blood help in blood clotting वा फाइब्रिनोजेनको मुख्य काम रगत जमाउनु हो अर्को क्वेसन रहेको छ एल नम्बर डिएनए को पुरा रूप लेख्नुहोस् write the full form of DNA यसको एन्सर रहेको छ राइबो न्युक्लिक एसिड अर्को क्वेसन रहेको छ त्यस्तै एम नम्बर वायु प्रदूषणका कुनै दुईवटा प्रभावहरू उल्लेख गर्नुहोस् mention any two effects of air pollution यसको एन्सर रहेको छ air pollution causes airborne diseases and acid rain occurs वायु प्रदूषणका प्रभावहरू यसले श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोग लगाउँछ र एम अम्लीय वर्षा गराउँछ अर्को क्वेसन रहेको छ फिनोटाइप भनेको के हो वाट इज फिनोटाइप जसको एन्सर रहेको छ the physical appearance of organism which can be describe in word is called phenotype जीव जन्तुहरूको बाहिरबाट देखिने गुण वा बनोटलाई फिनोटाइप भनिन्छ अर्को क्वेसन रहेको छ ओ नम्बर पृथ्वीको सतहबाट अस्सी किलोमिटरदेखि सात सय बिस किलोमिटर माथिसम्म फैलिएको वायुमण्डलको भागलाई के भनिन्छ यसको what we call that the part of atmosphere from eighty to seven hundred twenty kilometre यसको एन्सर रहेको छ the part of atmosphere from eighty to seven 120 kilometre is called thermosphere पृथ्वीको सतहबाट 80 किलोमिटरदेखि 720 किलोमिटर माथिसम्म फैलिएको वायु वायुमण्डलको भागलाई तापमण्डल भनिन्छ त्यस्तै अर्को ग्रुप क्वेसन रहेको छ ग्रुप बी जसबाट थर्टिनवटा क्वेसन टु मार्क्सको दरले total marks twenty six G inversely proportional to square of the radius लाई कुछ एक उदय उदाहरण सहित स्पष्ट पार्होस् illustrate the relation G inversely proportional to square of the radius with an example इसको एंसर रहेक the value of acceleration due to gravity of the earth on the top of the Mount Everest is less than that of the bottom as radius of the earth increases acceleration due to gravity decreases सगरमाथाको चुचुरोमा गुरुत्व प्रवेगको मान फेदभन्दा कम हुन्छ पृथ्वीको अर्धव्यास बढ्दा गुरुत्व प्रवेगको मान घट्दै जान्छ अर्को क्वेसन रहेको छ थ्री नम्बर पानी जहाजमा अतिरिक्त तल थप्दा बढी भाग पानीमा डुब्छ किन a ship sinks more when extra load is added to it why यसको एन्सर रहेको छ when extra load is added to the ship it sink more because weight of ship becomes more than upthrust acted on it. पानी जहाजमा अतिरिक्त तौल थप्दा बढी भाग पानीमा डुब्छ किनभने जहाजको तौल विस्थापित पानीको तौलभन्दा बढ्छ अर्को क्वेसन रहेको छ फोन नम्बर सरकारले सौर्य ऊर्जालाई उच्च प्राथमिकता दिइरहेको छ किन government is giving high priority for solar energy why यसको एन्सर रहेको छ government is giving high priority for solar energy because it is renewable and pollution free source of energy सरकारले सौर्य ऊर्जालाई उच्च प्राथमिकता दिइरहेको छ किनभने यो नवीकरणीय र प्रदूषण रहित ऊर्जाको स्रोत हो त्यस्तै अर्को क्वेसन रहेको छ फाइभ नम्बर बढी विशिष्ट तापधारण क्षमता भएको पदार्थभन्दा बराबर पिण्ड र कम विशिष्ट तापधारण क्षमता भएको पदार्थ छिटो तात्छ किन a substance having low specific heat capacity gets heated faster than another one with equal mass and having high specific heat capacity why यसको एन्सर रहेको छ substance having low specific heat capacity gets heated faster than another one with equal mass and having high specific heat capacity because change in temperature is inversely proportional to the specific heat capacity वा बस बढी विशिष्ट तापधारण क्षमता भएको पदार्थ बराबर पिण्ड र कम विशिष्ट तापधारण क्षमता भएको पदार्थ छिटो तात्छ किनभने तापक्रममा परिवर्तन विशिष्ट तापधारण क्षमतासँग व्युत्क्रमानुपाती हुन्छ विशेष तापधारण क्षमता कम भएमा चाँडै तापक्रम बढ्छ अर्को क्वेसन रहेको छ सिक्स नम्बर धातु यसलाई म्याग्नेटाइटबाट उत्पादन गरिएको हो भने ए धातुको नाम लेख्नुहोस् र उक्त धातुको कुनै एक भौतिक गुण लेख्नुहोस् यसको एन्सर रहेको छ the metal obtained from magnetite is iron property जसको it is grey shiny and good conductor of heat and electricity वा द फलाम धातु निकालिन्छ म्याग्नेटाइट दाउबाट फलाम धातु निकालिन्छ यसको गुण खैरो चम्किलो तथा ताप र विद्युतको सुचालक हुन्छ त्यस्तै अर्को क्वेसन रहेको छ नेक्स्ट सेभेन नम्बर अम्लछार प्रतिक्रियालाई किन निराकरण प्रतिक्रिया भनिन्छ why is acid base reaction called neutralisation reaction यसको एन्सर रहेको छ the acidity of acid neutralises by base hence the reaction between acid and base is call neutralisation reaction as for example hydrochloric acid plus sodium hydroxide gives neutral compound sodium chloride and water अम्लक्षार प्रतिक्रियालाई निराकरण प्रतिक्रिया भनिन्छ किनभने अम्लको अम्लीयपनलाई क्षारले निराकरण गर्छ नष्ट गर्छ उदाहरण हाइड्रोक्लोरिक एसिड र सोडियम हाइड्रोक्साइडलाई प्रतिक्रिया गराउँदा सोडियम क्लोराइड नुन र पानी बन्छ अर्को क्वेसन रहेको छ एट नम्बर सोडियम अक्साइड र मर्करी अक्साइड दुवै धातुका अक्साइड भए तापनि सोडियम अक्साइडलाई अल्काली भनिन्छ तर मर्करी अक्साइडलाई अल्काली मानिँदैन किन कारण लेख्नुहोस् the both sodium oxide and mercury oxide are metal or metal oxide. Sodium oxide is called an alkali but mercury oxide not. Why? Right reasons. यसको एन्सर रहेको छ sodium oxide is soluble in water but mercury oxide is not only water soluble oxide are called an alkali as for example sodium oxide dissolve in water form sodium hydroxide वा सोडियम अक्साइड पानीमा घुलेर छार बनाउँछ तर मर्करी अक्साइड पानीमा घुलनशील छैन पानीमा घुलनशील छारलाई लाई मात्रै हामीले अल्काली भन्छौँ sodium oxide plus water give sodium hydroxide त्यस्तै अर्को क्वेसन रहेको छ नाइन नम्बर प्रेसर कुकरको समाउने ठाउँमा थर्मोसेटिङ प्लास्टिक प्रयोग गरिन्छ किन why is thermosetting plastic use to make handle of pressure cooker जसको एन्सर रहेको छ thermosetting plastic use to make handle of pressure cooker because it does not get affected by heat remains hard during heated वा प्रेसर कुकरको समाउने ठाउँमा थर्मोसेटिङ प्लास्टिक प्रयोग गरिन्छ किनभने तापले गर्दा यो नरम हुँदैन वा यसमा तापको असर हुँदैन अर्को क्वेसन रहेको छ टेन नम्बर रेशम किराको लार्भाको शरीर शारीरिक बनावटका आधारमा कुनै दुईवटा गुणहरू लेख्नुहोस् write any two characteristic of larva of silkworm on the basis of body structure यसको एन्सर रहेको छ larva of silkworm is active feeder and remains growing in size it moults four time in its larva stage वा रेशम किराको लार्वा खन्चुवा हुन्छ र यसले चारपटक आफ्नो छाला फेर्छ जसलाई काउचुली फेर्नु वा माउल्टिङ भन्छौँ अर्को क्वेसन रहेको छ इलेभेन नम्बर सहर नजिकबाट बग्ने नदीहरू किन प्रदूषित रहन्छन् why two why do the rivers flowing nearby cities become polluted यसको एन्सर रहेको छ the rivers flowing nearby cities becomes polluted because it contains disposal of wastage and dump by garbages वा सहरको नजिकबाट बग्ने नदीहरू प्रदूषित हुन्छन् किनभने त्यसमा सहरको फोहोर मैला र ढल निकासी गरिएको हुन्छ अर्को क्वेसन रहेको छ डाउन सिन्ड्रोम र टर्नर सिन्ड्रोम बिच पाइने कुनै दुई भिन्नताहरू लेख्नुहोस् write any two differences between Down syndrome and Turner syndrome यसको एन्सर रहेको छ Down syndrome this defect found in male and female both वा डाउन सिन्ड्रम पुरुष र महिला दुवैमा देखिन सक्छ this is chromosomal disorder there is additional autosomes वा यसमा एउटा थप एडिसनल क्रोमोजोम अटोसोम बढ्दाखेरि हुन्छ वा यसमा हामीले क्रोमोजोमको बनोट forty five plus XX or XY देखाउन सक्छौँ Turner syndrome defect only found in female यो महिलामा मात्र देखिन्छ in this chromosomal disorder there is a lack of one sex chromosome or chromosome यस्तो क्रोमोजोमल डिसअर्डरमा क्रोमोजोमको सङ्ख्या forty four autosome plus X zero हुन्छ वा एउटा एक्स क्रोमोजोम हुँदैन अर्को क्वेसन रहेको छ थर्टी नम्बर लामा पखेटा भएको डर्सोफिलालाई छोटो पखेटा भएको डर्सोफिला डर्सोफिलासँग प्रजनन गराउँदा गर्भाधान गराउँदा पहिलो वंशमा लामा पखेटा भएका डर्सोफिलाहरू मात्र देखिए यसको कारण लेख्नुहोस् in a cross between long wing Drosophila with short wing Drosophila only long wing Drosophila were seen in F one generation write with reason यसको एन्सर रहेको छ in a cross between long wing dorsophila with short wing dorsophila, Only long wing dorsophila were seen in the F1 generation because long wing character is dominant character which retains identity in heterozygous state. वा लामा पखेटा भएको डोर्सोफिलालाई छोटो पखेटा dorsophila डोर्सोफिलासँग प्रजनन गराउँदा पहिलो वंशमा लामा पखेटा भएको डर्सोफिला मात्रै देखिन्छ किनभने यो प्रबल गुण हो एफन वंशमा प्रबल गुण देखिन्छ र लुप्त गुण देखिँदैन अर्को क्वेसन रहेको छ पुछ्रे तारा र उल्का बीच कुनै दुई भिन्नता लेख्नुहोस् write any two differences between comet and meteors जसको एन्सर रहेको छ मेट्योर्स एन्ड कमेट कमेट जसलाई पुछ्रे तारा भन्छौँ the icy and rocky objects having tail and revolves around the sun are called comet बरफ र ग्यासयुक्त पिण्ड जसमा पुच्छर देखिन्छ र सूर्यको वरिपरि घुम्दछ भने त्यसलाई पुच्छ्रे तारा भनिन्छ it revolve around the sun in irregular orbit यो सूर्यको वरिपरिकरी अनियमित अक्षमा घुम्दछ वा परिक्रमा गर्छ मेट्योर्स उल्का the rocky objects which seems burning when enters in atmosphere are called meteors चट्यानीय पिण्ड जो वायुमण्डलमा आकाशबाट झर्दा बल्दछ भने त्यसलाई उल्का भनिन्छ it burn and evaporates in atmosphere यो वायुमण्डलमा हावाको घर्षणले बल्छ अरू बाँकी क्वेसनहरू रहेका छन् ग्रुप सीबाट ग्रुप सीबाट पहिलो क्वेसन रहेको छ फिफ्टिन नम्बर दिएको चित्र अध्ययन गरी सोधिएको प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् study the following diagram and answer the question अब यहाँ वस्तुको हावामा तौल डब्लु पानीमा तौल फिफ्टिन न्युटन र विस्थापित पानीको तौल पाँच न्युटन चित्रमा देखाएको छ त्यसको क्वेसन नम्बर फर्स्ट छ उक्त ढुङ्गाको तौल हावामा कति होला what is the weight of stone in air the weight in air equal to weight in water plus weight of displace liquid जसलाई fifteen plus five equal to twenty newton वा हावामा तौल इक्वल टु पानीमा तौल प्लस विस्थापित पानीको तौल पन्ध्र प्लस पाँच बिस न्युटन अर्को नेक्स्ट पार्टको क्वेसन रहेको छ टु नम्बर ढुङ्गामा पानीले दिने चाप कति हुन्छ how much of thrust is exerted on that stone यसको एन्सर रहेको छ upthrust equal to weight of displace liquid चित्रमा डिस्प्लेस लिक्विड फाइभ न्युटन छ त upthrust equal to five newton चाप बिस बराबर विस्थापित पानीको तौल हुन्छ जसले गर्दा ऊर्धचाप फाइभ न्युटन त्यस्तै नेक्स्ट पार्ट क्वेसन रहेको छ उक्त ढुङ्गाको पिण्ड कति होला what is the mass of that stone जसको एन्सर रहेको छ mass equal to weight in air divided by acceleration due to gravity weight in air twenty newton रहेको छ जसलाई एक्सलेसन ड्यु टु ग्राभिटीको मान ten metre per second square मान्दा टेनले डिभाइड गर्दा मास हुन्छ टु केजी वा नाइन पोइन्ट एटले हामीले डिभाइड गर्दा केही फरक आउन सक्छ अर्को नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ सिक्सटिन नम्बर एउटा ट्रान्सफर्मरको प्राइमेरी फन्काको सङ्ख्या सेकेन्डरी फन्काको भन्दा डेढ सय गुणा बढी छ यदि उक्त ट्रान्सफर्मरको सेकेन्डरी फन्कामा दुई सय बिस भोल्ट एसी उत्पन्न भइरहेको छ भने प्राइमेरी फन्कामा इएमएफ e कति होला हिसाब गर्नुहोस् र यो कुन प्रकारको ट्रान्सफर्मर हो किन the number of turn in primary winding of a certain transformer is one hundred fifty times more than that in the secondary winding Calculate the input EMF in the primary winding if EMF generated in the secondary winding is 220 volt AC. Which type of transformer is it and why? जसको एन्सर रहेको छ N one one hundred fifty X N two equal to let X त V one equal to input EMF हामीले पत्ता लगाउनु पर्नेछ भी टू इक्वल टु दिएको छ टु हन्ड्रेड अब ट्रान्सफर्मरको नियमबाट N one upon V one equal to N two upon V two अब V one equal to N one V two upon N two वा one hundred fifty x into two hundred twenty divided by x x x cancel भयो वान हन्ड्रेड फिफ्टी र टु हन्ड्रेड ट्वेन्टीलाई मल्टिप्लाई गर्दा three thirty three thousand volt answer आउँछ वा इनपुट इएमएफ आउँछ अब यहाँ it is step down transformer because it decrease voltage of AC वा स्टेप डाउन किनभने यसले भोल्टेजलाई घटाउँछ अर्को नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ सेभेन्टिन नम्बर अल्काइनको सामान्य सूत्र लेख्नुहोस् अल्काइनको सदस्यमध्ये कार्बन र हाइड्रोजनको सङ्ख्या बराबर हुने यौगिकको नाम लेखिए यसको संरचनात्मक चित सूत्र लेख्नुहोस् उक्त यौगिकलाई प्रशस्त हाइड्रोजनसँग रासायनिक प्रतिक्रिया गराउँदा के हुन्छ write down general formula of alkyne write the name of the member of alkyne which contains equal number of hydrogen and carbon. If such compound is reacted with lots of hydrogen, what happens? यसको एन्सर रहेको छ The general formula of alkyne is CnH2n and the acetylene is the compound of alkyne in which number of carbon atom is 2 and hydrogen atom is 2 equal वा अल्काइन सामान्य सूत्र हो र कार्बनको सङ्ख्या हाइड्रोजनको सङ्ख्या बराबर हुने अल्काइन एसिटाइलिन हो एसिटाइलिनलाई प्रशस्त हाइड्रोजनसँग रियाक्सन गर्दा यो इथेन बनाउँछ वा इथेन बन्दछ वा if acetylene react with hydrogen form ethane वा उक्त यौगिकलाई प्रशस्त हाइड्रोजनसँग प्रतिक्रिया गराउँदा इथेन बन्छ त्यस्तै अर्को क्वेसन रहेको छ नेक्स्ट एट्टिन नम्बर तल दिएको तत्त्व ए बीको इलेक्ट्रोनिक विन्यास अध्ययन गरी तलका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् study the electronic configuration of elements A and B given below and answer the following question A छ one S two two S two two P six three S two three P six four S one B छ one S two two S two two P four first question रहेको छ यसको तत्त्व हरू ए र बीको पेरियोडिक तालिकामा कुन ग्रुपमा पर्दछन् in which group of periodic table do the elements A and बीलाई यसको एन्सर रहेको छ A group IA B group VIA वा सिक्स ए त्यस्तै यसको नेक्स्ट पार्टको क्वेसन रहेको छ ए र बीको बिचमा रासायनिक प्रतिक्रिया लेख्नुहोस् वा write the chemical reaction between A and B यसको एन्सर रहेको छ ए भनेको पोटासियम हो त four K plus O two that gives to K two O वा potassium plus oxygen gives potassium oxide त्यस्तै नेक्स्ट पार्टको क्वेसन रहेको एन्सर रहेको छ ए र बी पेरियोडिक तालिकाको कुन ब्लकमा पर्दछन् in which block of periodic table do the elements A and बीलाई यसको एन्सर रहेको छ ए एस ब्लकमा बी पी ब्लकमा अर्को क्वेसन रहेको छ माटो मानव मुटुको भित्री बनावटको चित्र बनाई इन्फेरियर भेनाकाभा र मिट्रल भल र दायाँ अरिकल देखाउनुहोस् draw and internal structure of human heart and show question number twenty प्रयोगशालामा टिस्यु कल्चर विधिबाट मकै बिरुवा उमार्ने प्रक्रिया क्रमबद्ध रूपमा लेख्नुहोस् write the steps step wise process to grow the maize plant in laboratory by tissue culture method जसको एन्सर रहेको छ प्रयोगशालामा टिस्यु कल्चर विधि the process of tissue culture at first select the part of tissue from maize plant called explant मकैको बिरुवाको भाग छुट्याउने जसलाई एक्स प्लान्ट भनिन्छ अर्को second explant can explant sample sterilize and kept in nutrient media solution जुन प्लान्ट हर्मोनहरूबाट न्युट्रिन्ट मिडियाको सोलुसन बनाइन्छ त्यसमा राखिन्छ वा एक्सप्लान्टलाई प्लान्ट हार्मोनबाट बनाइएको गोलमा राखिन्छ third step when explant grow into a small plant then planted in garden सानो बिरुवामा परिणत भएपछि बिरुवालाई बारीमा सार्ने यसरी मकैको बिरुवा लाई टिस्यु कल्चर विधिबाट वा मकैको बिरुवाबाट टिस्यु कल्चर विधिबाट नयाँ बिरुवा बनाउन सकिन्छ त्यस्तै अर्को ग्रुप डीबाट क्वेसनहरू चारवटा क्वेसनहरू रहेको छ प्रत्येक क्वेसन चार मार्कको दरले टोटल मार्क सिक्सटिन जसमा पहिलो क्वेसन रहेको छ ट्वेन्टी वान कन्भेक्स लेन्सको केन्द्रीकरण दूरी टू सेन्टिमिटर छ उक्त लेन्सबाट चार सेन्टिमिटर वस्तु पर राख्दा बन्न जाने आकृतिको रेखाचित्र खिच्नुहोस् उक्त आकृतिको दुईवटा प्रकृति लेख्नुहोस् उक्त आकृतिको विस्तृति पत्ता लगाउनुहोस् draw ray diagram of an image form when object kept at distance four centimetre from convex lens having focal length two centimetre write any two nature of image calculate the magnification of image जसको एन्सर रहेको छ हेयर एफिकलाई हामी टू सेन्टिमिटर मान्यौँ देन एफ इक्वल टू भयो फोर सेन्टिमिटर अब अब्जेक्ट फोर सेन्टिमिटर हुनमा हुँदा त्यसको रियल इन्भर्टेड इमेज एफमै बन्यो या एफ एफमा हुँदा एफमै बन्यो जसमा प्रकृति छ रियल इन्भर्टेड वस्तुको चित्र दुइटै एफमा magnification four centimetre divided by four centimetre equal to one त्यस्तै अर्को क्वेसन रहेको छ question two number twenty two दिएको चित्र अध्ययन गरी निम्न प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् study the given diagram and answer the given question यहाँ ग्यास बनाउने चित्र रहेको छ जसमा फर्स्ट क्वेसन छ ग्यास जारमा कुन ग्यास जम्मा भइरहेको छ which gas is being collected in the gas jar जसको एन्सर रहेको छ अमोनिया ग्यास जम्मा हुन्छ or ammonia gas is collected in the gas jar त्यस्तै यसको अर्को भागको क्वेसन रहेको छ हार्ड ग्लास टेस्ट ट्युबको मुख मुख किन तलतिर ढल्काइएको हुन्छ जसको एन्सर रहेको छ to prevent from cracking of hard glass test tube or of test tube वा जब यहाँ हिर्दिँदाखेरि के हुँदो रहेछ तापले गर्दा क्याल्सियम क्लोराइडले गर्दाखेरि हार्ड ग्लास टेस्ट ट्युब के हुन्छ फुट्ने सम्भावना बढी हुन्छ अब यहाँ हार्ड ग्लास टेस्ट ट्युबलाई लाई फुट्नबाट जोगाउन टेस्ट ट्युबलाई तलतिर झुकाइएको हुन्छ अर्को क्वेसन रहेको छ थर्ड यसकै पार्ट नेक्स्ट पार्ट उक्त ग्यासलाई सल्फ्युरिक अम्लसँग रासायनिक प्रतिक्रिया गराउँदा के हुन्छ जसको एन्सर रहेको छ सन्तुलित समीकरण लेख्नुहोस् what happen when sulphuric acid is reacted with gas jar form write balance chemical equation जसमा अमोनियम सल्फेट इज फर्म्ड वा अमोनिया पानीसँग प्रतिक्रिया गरी वा सल्फ्युरिक अम्लमा भएको एक्वस पार्टसँग प्रतिक्रिया गरी अमोनिया सोलुसन अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाउँछ जसले सल्फ्युरिक एसिडसँग प्रतिक्रिया गरी अमोनियम सल्फेट लवण र पानी बनाउँछ अर्को नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ ट्वेन्टी थ्री नम्बर एबिसी तिनवटा इन्डोक्राइन ग्रन्थी हुन् एलाई नाइके ग्रन्थी बीलाई आकस्मिक ग्रन्थी र सीलाई मिश्रित ग्रन्थी पनि भनिन्छ भने निम्न प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नुहोस् A B C are endocrine glands if A is also called master gland B is also called emergency gland and C is called mix gland then answer the following question यहाँ ए र बी ग्रन्थीको नाम लेख्नुहोस् ए र बी ए भनेको पिट्युटरी ग्ल्यान्ड अर पिट्युटरी ग्रन्थी B adrenal gland or adrenal ग्रन्थी अर्को पार्टको क्वेसन रहेको छ यसले निकाल्ने हर्मोन बढी र कम भएमा मानिसको शरीरमा के फरक हुन्छ वा what difference seen in the body of man containing more and less hormone produced by A त फर्स्ट रहेको छ ल्याक अफ सेक्रेसन वा कम भएमा ड्रफिजम अर सर्ट हाइट कम उचाइ हुनु बडी भएमा मोड सेक्रेसन गिग्नाटिजम अर टलनेस अत्यधिक लम्बाइ बढ्नु त्यस्तै नेक्स्ट पार्टको क्वेसन रहेको छ बीलाई किन आकस्मिक ग्रन्थि पनि भनिएको होला why is B called emergency gland अब बी भनेको एड्रनल ग्ल्यान्ड हो B is called emergency gland because its secrete adrenaline hormone which help to fight against emergency situation किनभने यसले एड्रनलिन हार्मोन निकाल्छ जसले आकस्मिक घटनाबाट जोगाउँछ त्यस्तै नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ फोर्थ एउटा मानिसको शरीरमा मधुमेह देखियो भने कुन ग्रन्थीको खराबी हुन सक्छ if diabetes seen in a man which gland is not working properly the diabetes seen then pancreas is not working properly वा पेङ्क्रियाजले राम्रोसँग काम नगर्दा मधुमेह लाग्छ अर्को next question twenty four number last रहेको छ ग्रुप डीबाट खनिज तेल बन्ने तरिका चित्रसहित व्याख्या गर्नुहोस् र यसका कुनै दुईवटा प्रयोग लेख्नुहोस् explain the process of formation of mineral oil with suitable diagram and write any two applications the mineral oil is form by deposition of dead remains of plant and animals inside the sedimentary rock before million of years ago under high temperature and pressure carbonization occurs and the dead remains change to mineral oil जहाँ चित्रमा देखाइएको छ पत्रे चट्टानभित्र उच्च ताप र चापको कारणले कार्बोनाइजेसन फोसिलाइजेसनबाट खनिज तेल बन्दछ अब एप्लिकेसन यसको रहेको छ mineral oil is use in vehicles like bus truck etc it is use in industry and to produce electricity वा करोडौँ वर्ष पहिले जीवजन्तु तथा वनस्पतिका भाग जमिनमा दबिन गए पत्रे चट्टानमा उच्च ताप र चापको कारणले खनिज तेल बन्दछ यसको उपयोगिता यसलाई यातायातको साधनमा उपयोग गरिन्छ यसलाई उद्योगमा तथा विद्युत उत्पादन गर्न उपयोग गरिन्छ धन्यवाद यसरी